Όταν παίρνει αντικυταριδικό καλσόν χωρί εγγύηση, σχίζεται και το πετά. Όταν παίρνει το καλσόν με την εγγύηση, παίρνει καινούριο δωρεάν και το φορά. Ένα είναι το καλσόν με την εγγύηση. Το εμάνα. Το εμάνα λιώνει την κυταρίτιδα, ενυδατώνει τα πόδια σου και έχει τρία ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Παράγγειλε σήμερα το καλσόν με την εγγύηση με μόνον 27 ευρώ στο 211 770 7323 ή κατευθείαν από το www.emana.gr.